Certo, entendeu? Uh, we just turned right. Thank you. Right now. Right now. Quit talking. Keep your hands up. I just put them out and play hard. Playing hard and sick. Quit talking. Stand by. Put your phone down. Keep your hands up. Driver, keep your hands up. Why are you driving like that? Keep your hands up. You good. Keep your hands up. Y'all just stay right there. I got it. Follow, on. All you had to do is stop taking tickets. Now you're going to jail. Right, right, right, right. All right, pop up, pop up. Driver with your right hand, open that door from the outside. Stand by stop. Everybody just keep your hands up. Step out, face away from us. Keep your, keep your hands up. Keep your hands up. Turn around. Turn around, walk backwards. Hey, Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia la constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Nao cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes, más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Chumán y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.